Das heißt an Wohnung, Kleidung, Nahrung und halt, ich sag mal, ein Kabelanschluss, über den man telefonieren kann und äh, Internet surfen kann und ähnlichem. Wenn das wirklich vorhanden wäre, dann ist das schon mal ja, das Recht auf sichere Existenz und Teilhabe. Grundeinkommen, also für mich ähm, existenzielle Sicherung und gesellschaftliche Teilhabe dazu gehört, ähm, wohnen, essen, schlafen, ins Kino gehen, für mich aber auch alles, was die Menschen brauchen, um sich begegnen zu können. Ähm, man muss frei leben können, ohne Druck ähm, auch wenn man dem Arbeitsmarkt oder sowas nicht zur Verfügung steht? Nach unserer Vorstellung sollte auf jeden Fall das soziokulturelle Existenzminimum drin sein. Das heißt also nichts Üppiges, wo man einen hohen Lebensstandard hat, aber einen Lebensstandard, der deutlich über dem Hartz-IV-Level ist. Das ist ja wirklich sehr dehnbare Vorstellungen von dem sind, was notwendig ist. Und die basieren vielfach ja auf Erhebungen, also sei es eben auf dem Warenkorb-Erhebung, also wie viel, wie viel braucht man halt im Monat dann von Vorstellungen, ja, was kostet im Durchschnitt eine Miete und sonst was. Und das finde ich irgendwie halt schwierig, dass auch die, sagen, die zugrunde liegenden Berechnungen, die sind ja auch nicht irgendwie im neutralen Raum, sondern haben ja auch schon eine Grundidee darüber, was ein gutes Leben ausmacht. Und das muss ja irgendwie basieren auf irgendwelchen Vorstellungen von Lebens, äh, von Einkommen, von, von, dem, was man fürs Leben braucht. Also ein Grundeinkommen ersetzt alle, Sozial, ersetzt alle Sozialleistungen bis in die Höhe, wie es gegeben wird. Ne, das ist, äh, es ersetzt nicht alle Sozialleistungen. In der, in der äh, Gewerkschaft gesagt, wir wollen alle Sozialleistungen. Das ist völliger Unfug. Bis in die Höhe, in der es gegeben wird, ersetzt es alle Sozialleistungen. Und das ist einfach logisch. Ne? Also Kindergeld, BAföG, was immer alles sind, das wird halt durch Grundeinkommen ersetzt. Das wird nicht zusätzlich ausgegeben. Völliger Blödsinn, ja, klar. Auch Rente bis in die Höhe, ja, logisch. So, ja. Was drüber ist, gibt es nicht bedingungslos, sondern auf Überprüfung der Sachlage. Ähm, das heißt wirklich ein, ein Grundsockel, so dass man sich nicht Sorgen machen muss, dass man, äh, dass man am Ende des Monats nicht mehr weiß, wie man irgendwie die Lebensmittel einkaufen kann. Wenn ich einen höheren Rentenanspruch habe, dann muss ich es halt nachweisen, dass ich einen höheren Rentenanspruch habe. Und dann kriege ich, wenn ich heute eine Rente von 1500 habe und ich gebe Grundeinkommen von 1000, kriege ich nur noch 500. Dann kriege ich den Rest oben drauf.